Em dic Mariana, eh, tinc 21 anys, estic estudiant Administració, Direcció d'Empreses i Dret, és la doble titulació, i aquest és el meu tercer any a la vila. Doncs el primer dia que vaig arribar a la vila em va encantar moltíssim l'ambient, tants, tants estudiants, eh, universitaris, gent jove que tenia ganes de disfrutar, la piscina, prenent alguna o sigui, un ambient increïble que em va encantar i vaig dir necessito estar aquí, necessito viure en aquesta vila. Llavors, eh, una de les experiències que tinc que contar és que eh, just la primera nit Um, em vaig quedar a l'habitació i amb el... vaig obrir les finestres per obrir una miqueta d'aire i se'm va tancar la porta i es veu que hi havia un problema que no, tancava, o sigui, que no es podia obrir de, des de dintre sinó que de fora i em vaig estar com una hora esperant que vinguessin els de seguretat a obrir-me la porta. O sigui, vaig estar allà fent no res, no podem fer res perquè no podia ni sortir i van ser com ja les primeres novetades que, va, que vaig experimentar a la vida i en la universitat en general. Eh, però ho recomano totalment, és increïble i viu la vila.